被拿过来当账一样，给他记账，有这么多蛋，不知道有没有工资单。有，光饭。对了，对了，上午开始，你打到，对，两次，一次，又到十一个小屁娃他这个账太复杂了，对了一上午，两个人还没对完，下午还要去对。 还有一半左右要对，估计要对一下午。快走，吃饭。哎哥呢？呀，小搞这么多菜。小给他排骨跟你小是的你还叫人家小周？出来！哦。哈 啊，拿一个给我整点。等到满头白发，孩子们都长大，我陪着你去看天涯海角的浪花，等那青丝落下。 相伴，一起去看夕阳染红霞。等到满嘴美呀，说不清楚话。我也愿意看你比划当初的情话。等你转身退下，我泪如雨下。下辈子我一定。 成个零二三四六。哦，作业订完了，开心啊！订完了，订完。就在这段你们家订几天？我一个人就要订好久。看，这一个月够吗？